بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا lecture harmful ingredients for bricks ہے نقصان دہ اجزاء اینٹ کے لیے کون کون سے ہیں وہ اجزاء جو اینٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں اینٹیں بنانے والے مٹی میں بعض اوقات ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو اینٹ کو غیر معیاری بنا دیتے ہیں یعنی اینٹ کی شکل و صورت اینٹ کے وزن میں اینٹ کی کوالٹی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں کون کون کون سے اجزاء ہیں جو اینڈ کے لیے نقصان دہ ہیں نمبر ایک لائم پانچ فیصد سے زیادہ چونے کی مقدار اینٹ کو نقصان دیتی ہے اگر ہم اینٹ میں پانچ فیصد سے زیادہ چونے کی مقدار ایڈ کریں گے تو ہماری اینڈ خوبصورت نہیں بنے گی ہماری اینٹ کی شکل و صورت ہماری اینٹ کا کوالٹی وہ صحیح نہیں ہوگی چونے کی مقدار زیادہ جلانے کے عمل کے دوران اینٹ کو پگھلا دیتی ہے اگر ہم چونے میں چونا زیادہ ایڈ کریں گے برکس میں تو اینٹ پگھل جائے گی جس سے اینٹ کی شکل بگڑ جاتی ہے جیسا کہ ہم اینٹ کو جلاتے ہیں بٹی میں بٹی میں اگر ہم اینٹ کو جلانے کے لیے لے جاتے ہیں اور اس میں ہم نے چونا پانچ فیصد سے زیادہ ایڈ کیا تو اینٹ جل جائے گی پگھل جائے گی اگر چونا کینکر میں شکل میں ہوگا تو وہ جلنے کے دوران ان بجا چونا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حجم بڑھ جاتا ہے یہ ان بجا چونا ہوا سے نمی جذب کر لیتا ہے یا ویسے بارش وغیرہ سے پانی مل جاتا ہے اور اس کے حجم میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اینٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے یعنی ہماری اینٹ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے اس کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوتی یعنی ہم اس کو وال کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دیوار میں استعمال نہیں کر سکتے جب ہم کسی گھر میں برائی کرتے ہیں تو اس میں روڑے کی شکل میں اینٹ کو توڑ کر ہم اس میں برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبر دو جو ہمارے پاس اس میں جز ہے وہ pebbles of stones and gravel سنگریزے اور پتھر کے ٹکڑے سنگریزوں اور پتھر کے ٹکڑوں کی موجودگی اینٹ بنانے کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے اگر ہم اینٹ بنائیں گے برکس تیار کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم pebble of stones and gravel شامل کریں تو ان اجزاء کی موجودگی سے مٹی کو اچھے طریقے سے نہیں ملایا جا سکتا جس کی وجہ سے اینٹ کمزور رہ جاتی ہے اگر ہم اینٹ جب بناتے ہیں اس کی مٹی تیار کرتے ہیں تو اس میں اگر پتھر ہوں گے پیبلز آف سٹونز ہوں گے تو وہ صحیح طریقے سے نہیں مل پائے گی جس کی وجہ سے اینٹ کمزور ہو جاتی ہے اس کی کوالٹی بہتر نہیں تیار ہوتی ایسی مٹی سی تیار کی ہوئی اینٹوں کو مرضی کے مطابق نہیں توڑا جا سکتا جس طرح ہم نارمل برکس کو اپنی مرضی کے مطابق توڑتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق اس کو کاٹتے ہیں مشین سے اگر ہم اس میں pebbles of stones and gravel شامل کریں گے اس برکس میں تو اس کو ہم اپنے طریقے سے نہیں کاٹ سکتے اس کو نہیں توڑ سکتے جب اینٹیں بنانے کے لیے مٹی کی تیار کی جا رہی ہو تو سخت پتھروں کو مٹی سے علیحدہ کر دیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو علیحدہ نہیں کریں گے اور نرم سنگریزوں پتھروں اور مٹی کے ڈیلوں کو باریک پاؤڈر نہیں بنائیں گے تو ہماری برکس خوبصورت نہیں بنے گی اس لیے جب ہم یہ چیزیں بھی اگر ہم ایڈ کریں تو اس کو پاؤڈر کی شکل میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ مٹی میں اس کا ملاپ صحیح ہو جائے بہتر طور پر اس کا ملاپ آپس میں مل جائے اب ہم بات کریں گے ہمارے پاس جو نمبر تھری جز ہے نامیاتی اجزاء آرگینک میٹرز اینٹیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والی مٹی میں اگر درختوں کے پتے گھاس پوس اور دیگر نامیاتی مادے موجود ہوں تو کمزور اینٹیں حاصل ہوں گی اگر ہم اینٹ کی مٹی میں گھاس وغیرہ شامل کر دیں اس میں مٹی اس میں گندی مٹی اس میں ایڈ کریں نامیاتی مادوں والے زمین سے بنائی گئی اینٹیں جب جلائی جاتی ہیں تو نامیاتی مادے جل جاتے ہیں اگر اس میں این کے مٹی میں اگر ہم گاس اس میں ہم گاس ایڈ کرتے ہیں تو اس کو جب بٹی میں جلایا جاتا ہے تو گھاس آگ پکڑ لیتی ہے یعنی اس میں تھوڑی بہت جو گھاس ہوتی ہے وہ آگ پکڑ لیتی ہے اور اینٹیں مسامدار بن جاتی ہیں نامیاتی مادے سطح زمین کے اوپر تیس سینٹی میٹر ہوتی ہے اگر ان کی مقدار زیادہ ہو تو اوپر والی تیس سینٹی میٹر کی مٹی ہٹا دی جاتی ہے اگر ہم زمین پر تیس سینٹی میٹر کی موٹی تہ جو ہے اس میں نامیاتی مادے شامل ہوں اگر ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے اس کو اس مٹی کو علیحدہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری برکس اچھی نہیں تیار ہوں گی اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی ہمارے پاس جو نمبر چار جز ہے نمکیات اور اساس سالس اینڈ الکلیز اگر مٹی میں نمکیات اور اثاث پائے جائیں گے تو اینٹیں غیر معیاری حاصل ہوں گی اچھی اینٹ حاصل نہیں ہوگی زمین میں اگر نمکیات کی مقدار زیادہ ہو جائے تو کلر اور شور یعنی سلینٹی ظاہر ہو جاتا ہے ایسی زمین سے اینٹیں نہیں بنانی چاہیے کیونکہ ایسے اینٹوں کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ اینٹیں پگھل جاتی ہیں اگر ہم اس کی اینٹ کی تیاری کے لیے جو ہم مٹی تیار کرتے ہیں اگر اس میں نمکیات شامل ہو تو وہ جب اس کو ہم بٹی میں جلاتے ہیں تو وہ پگھل جاتے ہیں اور اینٹوں کی شکل وہ صورت میں بگاڑ آ جاتی ہیں یعنی اینٹ خوبصورت تیار نہیں ہوتی اگر ہماری اینٹ خوبصورت نہیں ہوگی اگر ہم اس کی دیوار بنائیں گے تو وہ خوبصورت نہیں بنے گی اس کی لیول میں بگاڑ پیدا ہو گیا اس کی شکلی صورت میں اس کی خوبصورت نہیں بنے گی جس طرح نارمل برکس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جب عمارات بنانے کے لیے ایسے اینٹیں استعمال کی جائیں تو نمکیات ہوا سے نمی جذب کر کے سفیدی پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے ہم برس کی دیوار لگاتے ہیں اور ہم اس کو پانی نہیں دیتے جیسے ہم کسی دیوار برس کی دیوار ہم نے لگائی دیوار ہم نے لگائی اور اس پر پلیستر ہم نے نہیں کیا جب تک اسے ہم پانی نہیں دیتے تو وہ بھی اسی طرح سفید پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے دیوار سفید ہی اس میں نظر آتی ہے اس سفید پاؤڈر کو ایفلوروسین کہا جاتا ہے اس سے عمارات بری نظر آتی ہے اگر ہم برکس میں نمکیات اور اساس وغیرہ شامل کریں گے تو ہماری دیوار خوبصورت نظر نہیں آئے گی بہتر دیوار تیار نہیں ہوگی ہماری برکس وغیرہ خوبصورت تیار نہیں ہوگی ہماری برکس جب تک خوبصورت تیار نہیں ہوں گی تو اسی طرح ہماری دیوار بھی خوبصورت نہیں بنے گی اس کی شکل و صورت خوبصورت نہیں ہوگی اب ہم بات کریں گے آئرن پائریٹس اینٹیں بنانے کے لیے استعمال ہونے والی مٹی میں اگر آئرن پائریٹ شامل ہو تو جلنے کے عمل کے دوران اینٹ کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے جب ہم اینٹ کی مٹی میں برکس کی مٹی میں آئرن پائریٹ شامل کرتے ہیں یعنی اس میں آئرن پائریٹ ایڈ کر دیں تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور اینٹ کا مٹیریل کلمی شکل کرسٹلائن اختیار کر جاتا ہے ایسی حالت میں اینٹ بربری نظر ہو جاتی ہے بربری نظر آتی ہے اور اس کی مضبوطی اور پیداری میں کمی واقعہ ہوتی ہے جب ہم اس میں آئرن پائریٹس وغیرہ شامل کرتے ہیں تو ہماری اینٹ خوبصورت نظر نہیں آتی اس کی بیوٹی خوبصورت نظر نہیں آتی اس کی بیوٹیفلی بہت بری نظر آتی ہے نارمل بریکس کی جگہ جب ہم نارمل بریکس کی وال کھڑی کریں گے اور ساتھ میں جس میں ہم آئرن پائریٹ ایڈ کر دیں اس کی وال لگائیں تو دونوں میں ظاہری فرق بھی ہوتا ہے اور کوالٹی کی بھی آپس میں برابری نہیں ہوتی آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا ہارفل انگریڈینٹس جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے انٹو کی درجہ بندی کلاسیفیکیشن آف برکس کل کے ٹاپک میں ہم کلاسیفکیشن آف برکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم آپ کے سامنے ویڈیو میں پیش کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو سیول انجینئرنگ میں آسانی تو ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا گھر بھی خود تیار کر سکیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکریہ